En fait, il y a trois ans et demi, nous étions euh, ici pour euh, l'adoption du règlement, nouveau règlement Copernicus, qui est un programme, je le souligne, qui est pour l'instant tout à fait opérationnel et dont les retombées euh, économiques sont déjà présentes au bout de trois ans et demi et surpassent d'ores et déjà les provisions que nous avions faites à l'époque. L'Union européenne a décidé d'investir dans cette nouvelle dimension qui est l'espace, euh, plutôt à euh, versant économique. Et euh, évidemment, c'est un investissement dont le retour est entendu, Madame Grosset l'a souligné, en termes économiques, en termes d'emploi, en termes de retombées, notamment dans le secteur PME. Nous avons déjà euh, réussi une première étape, car les données collectées euh, sont euh, de valeur et de dimension jamais obtenues auparavant. je voudrais aussi souligner et remercier les acteurs du service de surveillance du milieu marin euh, qui sont euh, au cœur des débats de ce matin, car euh, l'actualité a prouvé récemment encore que ce service marine de Copernicus peut apporter énormément, tant au point de vue de la gestion de certains outils comme par exemple lorsqu'il euh, il nous fournit des indications sur euh, les bancs de poissons pour pêcheurs et donc nous aide à définir les quotas attribués dans le cadre de la politique euh, commune de la pêche, mais aussi il est essentiel pour la sécurité de la navigation dans nos océans, et on vient de le rappeler lors de catastrophes naturelles, puisque tout récemment, Copernicus a joué un rôle clé dans la prévision et le développement des ouragans Irma, Harvey ou encore Maria, en transmettant des des données de la température sur nos océans. J'ouvre une parenthèse, D'ailleurs, euh, une autre composante du service Copernicus a été mise en contribution grâce euh, aux Sentinel-1 qui sont des euh, radars et qui ont permis, radars, une technologie dont ne disposent pas en l'état les Américains, et qui ont permis de suivre l'étendue des dégâts terrestres, notamment en Floride, mais également pour ce qui s'est passé dans le cadre du premier ouragan euh, au niveau du Texas et des euh, grandes inondations qui ont suivi. Et donc, euh, Copernicus, qui était avant et qui est toujours un outil précieux mis à la disposition des décideurs politiques européens, nationaux et locaux, s'est avéré être aussi un formidable outil à la disposition des entrepreneurs et d'une multitude d'acteurs économiques dans nos territoires. Euh, par exemple, euh, les grandes entreprises européennes utilisent déjà euh, nos données venant du service marine pour déterminer certains itinéraires de navigation plus sûrs et plus économe en carburant grâce à la prévision des courants marins, ce qui est là, évidemment, un des emplois du service Copernicus qui est particulièrement souligné parce qu'il n'était sûrement pas dans la tête de ceux qui ont conceptualisé ce euh, programme il y a maintenant euh, plusieurs années. Autre point important, euh, Monsieur Serrao Santos l'a souligné, euh, les données collectées par les sentinelles Copernicus sont des données qui sont disponibles et distribuées de manière ouverte, gratuite et illimitée à nos entrepreneurs. Euh, en fait, quand je dis à nos entrepreneurs, c'est tout le marché européen qui en est le bénéficiaire. il est donc évidemment ici question plus que jamais de la création d'emplois, que ce soit direct ou indirect. Je voudrais enfin souligner dans ce cadre que nous allons lancer dès euh, le premier semestre de l'année prochaine des plateformes de distribution connues sous un acronyme euh, peu accrocheur de DIAS, euh, des plateformes de distribution qui vont augmenter justement la mise à disposition de ces données, tout en permettant un accès par la technologie cloud à un traitement des données pour des gens qui ne disposent pas d'outils informatiques. Euh, donc, euh, on considère maintenant que Copernicus, qui était à la base, encore une fois, un programme pour aider les décisions prises par des acteurs institutionnels, est devenu non seulement un acteur clé dans le développement de ce que les Américains appellent ce New Space, c'est-à-dire la mise en place d'un espace servant des, euh, propos économiques et scientifiques et clés de l'innovation, et aussi euh, un pôle d'excellence en matière d'affronter les nouveaux enjeux environnementaux euh, et climatiques. Euh, je me permets également de souligner que beaucoup d'élus dans ce Parlement ont apporté leur soutien au développement de ce programme. Euh, qui, je rappelle, a été euh, un jour qualifié par le prédécesseur de M. Bridenstine, qui, prend maintenant, qui va prendre maintenant la tête de la NASA, de ce que What Europe can do euh, at its best venant de la NASA, c'est quand même à souligner. Alors, je voudrais remercier les élus dans ce Parlement qui nous ont soutenus jusqu'à présent, mais également remercier dans ces mots d'introduction Mme Grostet, puisque le prochain MFF va être le siège d'une certaine bataille afin de déterminer les priorités, et qu'il commence à se répandre une idée hélas, extrêmement néfaste, qui dit que puisque Copernicus a lancé ses satellites et que les satellites tournent, on peut maintenant arrêter de financer Copernicus. C'est un petit peu comme si vous achetiez une voiture et puis vous dites, ben, il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas d'assurance. Enfin, le chauffeur, le contrat s'arrête à la fin du mois, l'assurance s'arrête à la fin du mois, mais quand vous avez une voiture, ça doit vous suffire. Non, ça ne suffit pas, d'autant plus que maintenant, évidemment, le cercle vertueux a été engagé, et que l'on s'aperçoit que d'autres applications du, programme Copernicus peuvent être possibles, euh, et en plus qu'il n'est nécessaire de développer d'autres missions. Par exemple, dans le cadre du CO2, d'affronter le changement climatique et surtout d'avoir un outil à disposition de l'Europe pour suivre euh, et gérer les accords de Paris. Donc je crois que ça, c'est extrêmement important à porter à l'esprit. Le programme Copernicus, c'est encore un adolescent, il faut l'amener jusqu'à son âge adulte. Merci.